今天日期七月十五去，八月七月十八回，两百九十元。公车费、衣服、个人物品、充电线、贵重物品。同学，大家好，我找王亮他不找他，地点美国纽约，有自由女神、帝国大厦、天际有。